Salutan al cio, jeni vu die, vie dio, kai cino kte mi havas du in kai du racontoin por vi. Do, la nua demando estas, kion vi faris in meio du mil ses, kai kial mi electis citiun daton? Mi diros poste, kai la duan demandon estas, kiam estis la nuan foion kiam vi parolas rekte kun alia esperantisto eble per ret babileo eble en la reala vivo eble hazarde sur strate mi ne scias sed mi demandos vin pri tio kaj compreneble anca mi vols presenti al vi miain respondoin al tivi du demandoi. Do, la nua demando de nove estas Cion vi faris en meo 2006? Cai cial mi electis citiun daton? Mi electis gin protio che antau duon horo mi estis spectanta esperanto filmuin ce YouTube-o, cai tiam mi decidis hazarde che mi volis trovi la plei malnovan esperanto filmon cion oni al shootis al YouTube-o. Sed mi volis trovi la plei malnovan esperanto filmon kiun oni al ne la play malnovan esperanto filmon en la tuta mondo do mi hazarde de traserchis diversa in kanalo kai mi simple al clock is multi in kai post i mi mitrovis tremal novan filmon, mi ne es chu gies das fakte la play mal nova se chi filmon um emilio cid al al youtube la dude kvaran de mayo 2006 Kai la filmo nomigis al nomigas Malferma Belulino kai fakte gi esta subtextigita filmo de um, mi credas mi jam <laughs> forgesas canton um, kai la canto estas en esperanto sed la prelego anta la canto estas en alia lingvo do mi trovis tion kai gi estas estrema nova, kai tiam gi pensigis min kio ni faris en 2006 kai precipe meo 2006 kai tiam mi commences memori no fakte en du milk la el fino de du milk vin mi finiches chel gimnazio am um, kai januaro du mi en la australian armeon do mi supposes ke en mayo mi ankrau estis en mia en nua en la armeo la armeo ankrau trainis min am pri primia estonta kariero do mi estis tiam tre juna mi credes ke mi nur havis dec hoc iaro in tiu tempe. Do mi jus elidis al gimnazio kai en idis la armeon, kai mi tute ne audis pri Esperanto. Um, kai fakte mi vere ne pensis pri lingvui generale, kai nun mi avas alian demandon per vi. Ču vi esperantistigis antau tiu dato au post tiu dato? Kai Kial vi anue esperantistigis, mi supposes, mi jam clarigis kial mi en aliai filmoi, fakte mi inmetos ligilon al filmo en kium mi clarigis tion, sed nun mi volas idi al la dua domando kai rakonto do le due demando kai rakonto fakte estis kiam estis la nua foio am kiam vi parols recte kun alia esperantisto eble per uh, retbabilejo kai tio plu do por mi fakte mi studis esperanton dum eble monato sola kai mi ne parolis kun alia esperantisto sed tiam hazarde mi en edis ret babileon kai mi komencis paroli kun alia esperantisto am um, kai mi modus ke tiu tiu tempe um, mi ancora estes comenzanto, sed iu diris al mi en la ret babileo, oh, ciu vi estes de Sidneio? Ah, ne, li dis, oh, ciu vi estes de Australio? Um, mi conas alian esperantiston de Australio, li ofte frequentas citiun ret Babileon, cae facte, li presentis al mi Kaya. Do, Kaya estis unu el la nuae esperantistoi, ciuen mi rencontigis. Um, au, ciuen mi rencontis. Kai Mi memoras che mi comencis paroli con li, kai li, li shainis um, suffice malaccia, do mi daurigis la konversacion kai mi pensas che, che mi parolis con li eble dum quelcae semainoi, um, au eble multe pli, char mi ne rencontis lin en la reala vivo dum longe, mi credas, eble post quelcae monatoi. Um, sed mi memoras che mi parolis con li, um, kai facte la tutan tempon, char lia nomo en la ret babileo estis um kaya gs is ko a yo a um kai mi credes ke li estis virino kai yen <laughs> mi ne daurigis la conversacion pro tio um, mi simple <laughs> parolis kun li kai mi credis tion sed tiam kiam mi fakte renkontis lin en la reala vivo tio iom shockis min charm dum la tuta tempo mi credis ke li estis shi kai verenes es diferens on nun kiam mi pensas pri gi sed yes kai nun mi vos demandi vin do kiam es es la nun foyon kiam vi paros rekte kun alia esperantisto kai tio es es chio do se vi shatis chi tun filmeton shatu gin diskonigu gin abonu mi an kanal se vi an ne bonis kam mi vidos vin chion en la veronta filmo kai se vi ne estos tie mi trovos vin kai mi kreos falsa in conto in pri vi en facebooko kai alia loko kai mi simple diras acha in fero in kai ti mi fiki gos via nomon en la interneto <laughs> kai Kiel ciam, mi volas danki mia in donatantoin ce Patreon, sed antol mi faros tion, mi simple volas diri che anca vi povas farigi Patreon subtenanto. Simple sekvu la legilon en la prescribo sube por plida informo. Do, miei gis nunai i estas en timp bon cora comenzanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex Deliviera, Ludisto Lupe Magritte Kilpack Robert Nielsen Robert Port Sarah SC Shane Power Tommy Lindsley Andy Martinez Kai you know who